متأملين كثير واللي بيصير نحن راضيين فيه يعني already عملنا تغيير already عملنا تغيير في جو رائع حول شمالنا ونحن كثير متفائلين انه رح نجيب اكثر من حاصل شمالنا مش مجتمع مدني شمالنا مجتمع سياسي جدي جمع حاله وقتها بلش ب 17 تشرين بيروت تعرفنا على بعضنا عرفنا انه نحن من بشري صغرت الكره البترون وقررنا نرجع نجمع حالنا وننظم حالنا ب آه، بمناطقنا عم نخوض معركة كسر الاحتكار السياسي لهالمنطقة باللوايح الثانية نحن عم نقول في خيار ثاني خيار آخر مختلف تماما عن كل يلي شهدوه اهل شمال ثلاثه وبهالمعنى هو اذا شمالنا عم تخوض معركه استرجاع الجمهوريه لقيت انه شمالنا آه، بلشت من الشعب من اول شيء من البرايمريز لهلا للتحضير آه، دائما الشباب هن عم يحطوا ايدهم لائحه شمالنا فعليا هي آه، بتتعدى فكره اللائحه هي مشروع انبنى من مجموعه شباب وصبايا عملنا نظامنا الداخلي اتفقنا عليه عملنا لجان شكلنا لجان شكلنا هيئه اداريه وبلش الشغل الاساس كان هي خوض الانتخابات التمهيديه اللي عطت الحق للناس اربع تاريخ ناخب بالدايره هن يقرروا مين بدهم يمثلهم ليفوت باسمهم هيدي المعركه فعليا يلي بتميز يلي بتميز بشبابنا انه ما استعمل شعارات آه، يلي عم تستعملها بقيه الاحزاب يلي هي طنانه رنانه، كنا عم ننطلق من مسلمات، هيدا البلد كيف بدنا اياه، هيدا بلد غير مرتهن، هيدا بلد كامل السياده، هيدا بلد آه، سلاحه بايده هي اساسا الفكره بلشت مع شمالنا ومع اسس بالتحديد بقلب صغارتها كحركه انمائيه يعني شغلتها تنمي اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا بيئيا من كل النواحي تكنولوجيا يعني الفكره مش معركتنا بس نيابيه هي الفكره للمدى البعيد وجزء من الحرب هي معركتنا بالانتخابات النيابيه فهلا عم نخوض هيدي الحرب انت هلا صوتت آه بالباتمان صح لمين صوتت؟ لشمالنا ليه؟ لنغير ايه الاسم اللي عملته شمالنا والثقه البنيتها بعتقد هي اللي خلت الناس تنتخب بهالقوه لشمالنا نار يعني اعلى من هيك ولا يمكن اعلى من هيك معنويات عن جد ولا يمكن مبسوط يعني كيف ربحنا اوريدي جد كان نهار كثير كثير حلو انا برايي هلا مجرد وصولنا لهالمرحله قدرنا عملنا يعني انجاز منيح انجاز يعني وصلنا صوتنا نحن مش مشاريع نواب نحن آه، مشاريع آه، للمستقبل مشاريع إذا نجحنا مشاريع تشريعية ورقابية لنغير بالحياة السياسية بالبلد وإذا ما نجحنا نحن مشاريع تنموية بمناطقنا وقت تبلش تحط إجريك مضبوط على الأرض وتبلش تجيب أرقام أنا برأيي تتشجع عالم أكثر وتصير تشوف إنه آه ليك بلشوا لا لازم نتحرك صار في مجتمع بأكمله بشري وصغرته والكورة والبترون عم بيضغط على المسؤولين وعلى السياسيين وعلى السلطة يلي موجودة